hello and welcome friends Python सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं आज हम बात करेंगे लिस्ट को मर्ज कराने के बारे में तो चलिए एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं तो क्या लिस्ट प्रिपेयर करेंगे तो यहां पे लिखता हूं नेम नेम नाम से एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें कुछ नाम हम लिखने वाले हैं तो लिस्ट की पहचान होती है स्क्वायर ब्रैकेट जैसे कि आप जानते हैं सिंगल यूनिटेड कॉमा से सेपरेट करते हुए हम लिखेंगे तो यहां पे मैं लिखता हूं नाम तो कुछ नाम मैं जनरली जो होता है वो मैं डाल देता हूं यहां पे तो यहां पे देखिए यहां पर कुछ नाम मैं लिख रहा हूं राम रितेश और यहाँ पे लिख दिया श्याम कुछ इस तरीके से आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है तो एक छोटी सी लिस्ट मैंने तैयार कर ली है आप देख सकते हैं अब दूसरी लिस्ट बनाएंगे तो दूसरी लिस्ट क्या बनाएंगे तो क्लास की लिस्ट बनाएंगे तो यहाँ पे लिखा क्लास कुछ इस तरीके से और यहाँ पे क्लास लिखने के बाद ये कर दिया हमने इज इक्वल टू का निशान लगाया अब देखिएगा यहाँ पर क्लास जो है सी जो है इसका कैपिटल लेटर से लिखिएगा ठीक है तो इस तरीके से लिख दीजिएगा अब यहाँ पर क्लास का नाम देना है ठीक है तो यहाँ पर ट्वेल्थ कॉमा नाइन्थ ठीक है यहाँ पे सेवेंथ कुछ इस तरीके से क्लासेस का नाम भी हमने दे दिया अब इन दो लिस्ट को हमें क्या करना है इन दोनों ही लिस्ट को हमें मर्ज कराना है एक साथ तो हम क्या करेंगे यहाँ पर आ, अगर मैं एक और आ, यहाँ पे ले लेता हूँ जिसमें दोनों को हम कंबाइन करके दिखाएंगे तो यहाँ पर कंबाइन नाम से बना लेता हूँ कंबाइन तो ये लिखा combine combine is equal to अब देखिए पहला जो था वो नेम था तो लिखा नेम और फिर प्लस का निशान लगाएंगे और फिर लिखेंगे क्लास तो कंबाइन कर दिया दोनों को तो नेम और क्लास दोनों ही कंबाइन हो गए और कंबाइन होने के बाद अब आपको क्या करना है यहाँ प्रिंट करवा देना है ठीक है तो किस चीज को प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर हम प्रिंट करवाएंगे कंबाइन को ठीक है तो यहाँ लिख दिया कंबाइन कुछ इस तरीके से कंबाइन लिख दिया और कंबाइन लिखने के बाद इसको बंद करके F5 किया तो देखते हैं क्या होता है इसका परिणाम क्या आता है इसका रिजल्ट क्या आता है ठीक है तो यहाँ पे कंबाइन के ही नाम से इसको सेव कर रहा हूँ कंबाइन डॉट पी वाई ये लगा दिया एंटर किया एंटर किया और ये देखिए ये कुछ इस तरीके से देख सकते हैं दोनों ही एक साथ आ चुके हैं कुछ इस तरीके से आप कंबाइन करा सकते हैं प्लस लिख करके भी कंबाइन कराया जा सकता है अगला तरीका क्या है अगला तरीका है एस्ट्रेक सिंबल लगा करके ठीक है तो मैं इसे कमेंट कर देने वाला हूं कमेंट करने का मतलब है यहाँ पे हैशटैग लगा दे और यहाँ पर आप नीचे आएंगे नीचे आने के बाद हमें क्या करना स्क्वायर ब्रैकेट बना लिया है यहाँ पे एस्ट्रेक लगाएंगे तो ये हो गया एस्ट्रेक ठीक है और एस्ट्रेक नेम लिखेंगे name N A M E जैसे लिखा है कॉमा देंगे फिर यहाँ पे एस्टेक सिंबल लगाएंगे और एस्टेक सिंबल लगाने के बाद यहाँ पे दे देंगे क्लास तो नेम और क्लास दोनों ही दे दिया है अब देख सकते हैं दूसरा भी कंबाइन कराने का क्या हो सकता है अब यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ तो यहाँ पे क्या प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे एम को केवल एम को प्रिंट करवा देंगे फाइव करेंगे एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि सेम वही चीज यहाँ पे प्रिंट होके आ रही है यानी दोनों ही तरीके आप यूज कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता हो चाहे एस्टेक लगा के करिए कॉमा दे करके या फिर आप ऐसे कर लीजिए ये ठीक है